Saluton, carai, bonam matenon. Mi estas en la coro de la urbo. Almeno, tiel on iscribas cittie, en la angla. Cai tio estas la fama ruggia quartalo. Ciu estas grandiosa in citiu periodo, sam ciel dum la unua tur disolvigio, cer estas neniu. Temas pri la pleima nova parto de la urbo, lau la architecturo, lau la canaloi, ciu i citie vere similas al Venezio, cae mi... mi gioias havi la privilegion vidi la urbon tiel. Mi estas promenanta alla universitato, al mia labor chambro con rul valiseto, char fin fine mi povas reveni. Odia un estas festotago in Nerlando, malgra o la fatto che in che in de centra kai oriente europa pre principe oni festa christmas con do felice christmas con lì ci ti vi po fas vedi che christmas è sta sì la fino riguardo yup pardonu yes christmas carbo to mine niam prenas vivan christmas carbon char poste forgeti gin no mi tio è stata malbella fero tutte malbella fero kai ja mi fa risti un chi amiestis en la Suttirola montaro con mia patrina familio larga familio char poste ni predonis alla arbaro a arbon sed poste nine plu faris kai ja ci foie mi ec ne faris do la mia esperto o diao estas la fino de la crisnasca periodo kai estis la un foio foglio che mi passis la periodon for de la familio kai esis compreneble stranga kristnask periodo sed nemal bela kai do iam parolis multe do kun la canalo malanta mi mi tira salvi restu con ni con medito con ni dankon Saluton, cae bon venon al nia nova Zamenhof medito. Mi estas tre felicia re, eh, reesti de nove en mia labor chambro, cae <laughs> mi neniam estis tiel felicia reveni citien. Bone, hodio, mi legos cun vi el tiron el pagio hoc sep, temas pri gazet articolo, el la esperantisto, 1891, Cion mi bedaurinde preteratentis attentis antaue, la titolo de citiu articolo estas al la nova iaro. Al la nova iaro. Al cio i niai amicoi en diversai landoi, ni sendas per tio, la vorto tio mancas en la texto, ci ni ancora gratulon iela veninta nova iaro. Ni esperu che tiu uciaro al portus al nia fero grandan forton, cae proximigos gin per pascioi grandegai alla ideala celo. Se ni ec memoros che nia, en cia malfavora tempo nascigis nia fero, cae cun ciai grandegai malfacilagioi gi devis batali en siai unuai caica iaro de existado se ni vidas che malgra o cio la fero cion curage il tenis, cae starigis fine sur forta i piedoi, sur voio promesanta nun regulan progressadon, ni povas diri, che ni havas la raiton curage cae cum la plei bonae esperoi rigardi en la estontezon. Do cara i mi estis eh, diranta che um, mi preter attentis bedaurinde citiun messaggio, on char, estas bella messaggio, bon desira, por la nova iaro, cae se ni uh, interpretu gin el, en la non tempo, cae ni consideru el aferon la tuta vivo de la homaro cae de la planedo, shainas al mi che gi estas tre actual. Do. Ni multe laboris, ni multe faris por uh, ne nur plu vivi, sed vivi. Kai mi pensas ke ni povas esti fierai pri ni mem, ni condutis bone, kai juste, cae doni rigardu la novan iaron, cio hodio comencijas por quelcae eh, partoi della mondo o, la calendaro in cio hodio estas crisnasco, pli mal pli. Do, ancora estis tempo por, eh, opportuna tempo por eh, dirition, cae vere revene al mia laborciambro shinas al mi revene al normalezzo. Dankon, provia attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.